今日の動画を見るだけで剣道を習うメリットが100個わかります百秋武道具店の動画うちの子が剣道やりたいって言ってるんですけど悩んでます剣道やったら何かいいことあるんでしょうか誰か教えてくださいそういうことならね私にねおまか こんにちは、百姓ブログ店のうがです。やってますかもう今日の動画は、剣道を習うメリットについてです。これから剣道をやりたいなどうしようかな一回やめてたけど、また剣道を再開しようかなっていうね、ちょっとでも剣道に興味がある人向けの動画です。もうすでに剣道習ってるよって人は、うんうんってうなずきながら聞いてくれると嬉しいです。今日の動画を見るだけで、剣道を習うメリットが100個わかります。 まあ、正直ね、 <laughs> ごめんなさい、正直言うと、100個は大げさです。もう僕も何日もかけてこうメリット調べたんで、あの、例えばこの中で1個だけでもね、あ、これいいなって思うのがあったら、もうぜひ剣道始めましょう、一緒に。僕はみんなと一緒にやりたいです。剣道を始めるメリット1友達や仲間ができる一番大事です2自分を高めてくれるライバルに会えるさらなる上を目指せます3頭が良くなる 剣道を始めると頭が良くなるというそういう本が出てます4指示待ち人間ではなく自分から積極的に行動できるようになる積極性ってやつね5礼儀作法が身につく我々親が剣道の先生に求めるやつね6自分で竹刀や防具の取り扱いができるようになる親に頼んでやってもらうんじゃないよね7精神力が鍛えられる武道の魅力です8声が大きくなる元気いっぱいハキハキと 9運動量が多いので夜はヘトヘトになってぐっすり眠れるまるで赤ちゃんです10大きな声を出すのでストレスがなくなる仕事のストレス解消になります11相手を打って逆に感謝される打って反省打たれて感謝ってですね12運動神経が悪くても強くなれるこれは本当です13剣道着や防具がかっこいいビシッと着てるとかっこいいよね14剣道の世界には素晴らしい先生が本当にいる いや多分びっくりします15昇級審査や商談審査がどんな人にも励みになる試合だけじゃないです16内申書に剣道2段とか3段とか書ける中学生のみんな受験に有利17集中力がつくこれは大人になってからも一番欲しいものです18稽古の後のビールが美味しい大人の特権19日本の伝統文化を味わえるまさに侍20漫画「鬼滅の刃」の影響で今剣道をやる人が増えている 僕は千葉哲也の「俺は鉄平」っていう剣道漫画が好きです21とにかく奥が深いハマる人ほどハマります22年をとってもできる体力が落ちても今度は精神力で稽古ができます23結果おじいちゃんが最強年を重ねるのが楽しみになります24体幹が鍛えられる姿勢が良くなる25剣道なら体格差を乗り越えられる体が小さくてもびっくりするぐらい強い人います26女子でも男子に勝つことができる 女子で強い人本気で負けます27剣道やってるなんてすごいなと褒められることがある知らない人から褒められます28他のスポーツに比べて事故が少ないよかったらグラフ見てください29反射神経が身につくゲームも得意になるかな30忍耐力がつく剣道では自分に勝つことを大切にしてます31団体戦ではチーム精神が身につく5人で試合に出る楽しさ32雨や雪が降ってても稽古ができる天候に左右されません 33今は昔ほど防具が臭くない清潔第一34相手や目上の先生に敬意を払うことを覚えるピリッとした空気35挨拶ができるようになる挨拶は社会に出てからも大切です36姿勢が良くなる猫背が治る37試合で実力を試すことができる知らない人と試合するなんて楽しいです38全国や世界に愛好家の人が多いですたくさんの人やってます3 9一度やめててもいつでも再開できる 僕も13年のブランクありました40どこの道場でも気持ちよく受け入れてくれます剣道の世界はどこもウェルカムです41才能や運動神経じゃなくて地道な努力が結果につながるセンスよりも基本に忠実な子が結局強くなります42昔剣道やってた親が意外と多い親が子供にやらせたい43中学校や高校の授業で選ぶと 有利になる授業で剣道があるとか得だよね44へこたれない根性が身につくかかり稽古で鍛えられます45正義感が強くなる卑怯な勝ち方は嫌われます46剣道の頑張り屋さんに不良やヤンキーが少ない剣道やってて悪いことやってるとなんか逆にダサいです47意外と社会に出てからも剣道をやってたことがプラスに評価されることが多い上司の人がやってたりします48稽古や試合で思い出ができるみんなと遠征行ったりします 49剣道やってると意外と異性からモテる本当です50世界で250万人が剣道やってるみたいです僕も海外に剣道やってる友達たくさんいますやっと半分ですここから後半戦51感謝の心が身につく剣道は対人競技なので相手がいないとできません52ある程度剣道強い子っていうのは頭もいいこれは勝手な意見ですけどなんか進学していく先とかそんな感じです53警察官や教員など 公的な職に就くに有利それはそうですよね54相手との距離ソーシャルディスタンスが分かるようになる剣道では間合いが一番大切です55良い剣道具は20年30年と使える一見高そうな防具だけど実はめちゃくちゃ長持ちです56日本一難しいと言われる8段の審査というのがあります弁護士試験よりも難しいらしいです57多くのタレントや有名人が剣道の経験者です 吉沢亮さん、木村拓哉さん、草薙剛さん、飛鳥亮さん、渡辺正行さん、チャンカワイさん、般若カフレさん、月亭方正さん、牧田スポーツさん、松坂大輔さん、孫正義さん、橋本龍太郎さん、森田健作さん、58、3世代で真剣勝負ができる。孫には本気で負けません。59、何歳からでも始められる。僕の通ってた道場では73歳から始めたおばあちゃんがいました60出張で海外に行っても稽古ができる海外にいる日本の方で剣道されてる方もたくさんいます 61プレッシャーや緊張を跳ねのけることを学べる自分に勝つことを国旗心って言います62協調性が身につく自分一人では勝てないことを知ります63自分に厳しくなれる怠けたい休みたいそんな時どうするか64全身白の剣道着袴がかっこいい男の子でも着てるとかっこいいよね65道場で習うにしても比較的月謝回避が安価剣道の先生はボランティアでやってる先生が結構多いです66少年剣道の場合は 防具とか剣道着袴意外とレンタルしてくれるところが多いです思ったより費用がかからない67勝つ喜び負ける悔しさを知ることができます負けて強くなる68上下関係を学べる社会に出た時役立ちます69ブランク再開してまたやった人ほどハマります昔と違った剣道に感じられます70暴力的な見た目とは真逆の洗練された競技見た目と実際のギャップがすごいです 71一度稽古しただけで友達になることがある剣道では貢献地合って言います72小さい子がやってるとほんと可愛い親目線73剣道部って一見お金かかりそうだけど実はそのスパイクの買い替えとかグローブの買い替えがないので他の部活とあんまり変わらないしかも中学から高校に持ち上がって使える74剣道対なぎなたとかの異種格闘技戦があったりする 全日本演武大会っていう京都の大会でね剣道となぎなたのトップクラスの先生が戦ったりしてます75日本だと柔道の10倍ぐらいの人が剣道やってます剣道人口まだまだ多いです76全国に道場があります世界にも道場があります 始めようと思ったらいつでもできます77世界大会には56カ国からの参加があります本当オリンピックみたいです78剣道やってると日本大好きな外国の方に会うことがありますびっくりします79就職する時に履歴書に段位をかける普通免許とかそういうのに並んでね剣道の段を書くと80他のスポーツではありえないが本当に老若男女一緒に稽古をすることができる体格差年齢差がない 81講談社になれば細かい動きにも気を使う美意識が身につく立ち姿構え82きれい事じゃなくて勝つことよりも大切なことを学ぶ時が本当にあるだから愛好者が多い83リーダーシップが身につくやっぱ剣道好きな子が多い84いろいろアドバイスしてくれる教え好きな先生が多い優しい先生も多い85審査や試合で1本取った時の感触が忘れられないことがある 手に感触が残ってます86どんなに自分勝手に打っていっても当たらない不思議な感覚相手のことを考えないといけません87塾やゲームばかりの子どもたちの運動解消やっぱり体も動かそう88剣道には近代オリンピックよりも歴史が古い全日本演武大会っていうすごい大会がある僕も参加するのが夢です89多少の痛みに強くなれる周りから見たら痛そうでも本人そんなに気にしてない90 令和のこの時代に袴を履くことができるやっぱかっこいいよね91日本剣道型がある段位を受ける人は必ず練習します92ちゃんと目を見て話ができるようになる大事なことだよ93品格が身につくただ威張ってるだけの人は相手にされません94姑息な勝ち方を認めない空気がある剣道ではいくら1本入ってもガッツポーズしたら取り消しです 95人を教えることで自分が成長できる宇賀先輩かっこいい96理屈抜きでかっこいいこれ嬉しいね97100万円ぐらいするものすごく高い防具が本当にある剣道具っていうのは伝統工芸品です98いろんな銅がある本当のサメの皮で作ったような銅もあったりします 99商業主義から独立している剣道具とかこういった企業のスポンサーマークとかがまだついてないってことね100いよいよ最後ですいまだスポーツ化されてない最後の砦の武道であることそして剣道はかたくなに武道のままいようとしてることです企業が剣道を始める100のメリットになりますもう僕は出てこないです出てこないもうだって